يا حروف القافية والنشيد يا حروف القافية والنشيد فوقها ما السحب عذب الجزال في تخرج خالد كنه اليوم عيد يوم رد الساعة بفرحة من خيال ألف مبروك يا خالد يا فخر القصيد التخرج وتحقيق الصعب والمحال نلت الله شهادات النجاح الفريد بالتعب والسهر طيلة سنين طوال بالتعب والسهر طيلة سنين طوال يا حروف القافية والنشيد وانثري فوقها ما بعذب الجزال في تخرج خالد كنه اليوم جديد غمرتنا السعادة وفرحة من خيال من يفوز العلم والنعم به من رصيد يحصد اسمنا الأحلام وينال الكمال في نجاحك نبارك لك عساك بمزيد يا فخر نادي يا أمك وأغلى العيال يا فخر نادي يا أمك وأغلى العيال ثري فوقها ما السحب عذب الجزال في تخرج خالد كنا اليوم عيد حضرتنا السعادة وفرحة من خيال بالشهادة تخرج دوب علم مفيد وبالفخر راس ربعك قد تعدى الهلال حزت كل الفخر والكل باسمك يشيد صرت يا الدكتور خالد حاجي طالب كنا اليوم عيد غمرتنا السعادة وفرحة من خيال تشهد وتفتخر كلية الطب أكيد فيك يا الدكتور خالد يا راقي الخصال يا ولد أحمد اللي زاهي بك سعيد ذاك راعي الفعول المثمرة والجزال ذاك راعي الفعول المثمرة والجزال تخرج خالد كنا اليوم عيد ومراتنا السعادة فرحة من خيال من سبع المكارم والمقام العتيد لابتنا طاحت بالعز روس الجبال واخر القافية اثني التهاني وعيد لك يا دكتور انا خالد باغلى منال لك يا دكتور انا خالد باغلى حاج خالد كنا هاليوم عيد